Defuse, if I defuse, they gonna kill me. Fuck off. Hallo jongens, mijn sleutel bij mijn les. Goed nieuwe video op mijn kanaal Gerder game. You green, told you. Nice. Shot. One shot. Man, zou dat een beetje te laat. No, no, no, no, no, no. Ik I think I hit one with a wallbang. Hij hitte mij met die spray. Die vol. <laughs> Wat, ik ben gehit. Achter ons. Behind, behind. Hoe dan zo snel? Ja. Eén iemand is B en gelijk rotate zo man. Two short, one kitchen, come on. Short, I hit one. One is low. Eentje is heel erg low in, hij zit in jungle. zie die, ik zie die. Wat? Hoe lang duurde die flash van hier om te poppen? Ik dacht het is een decoy of zo. Pik bom. One dead maar. Go, go, go, go. Vamos, calma. of you, go continue to see. Can you wall back in front of you? Thank you. Come on, come on, 6 HP. One minute, like, I'm going to Top! Three minutes. I'm saving. Yeah, Bottom orange, come on. Push it, push it. Defuse, defuse, defuse, defuse! Defuse, if I defuse, they gonna kill me. Fuck off. Yeah, but maybe they're going Maybe you shut up. Wie spreekt daar zo met een AK? Hey. Er zit daar ook iemand, er zitten daar nog twee mannen waar je net piekte. Ja, die zag ik al niet. Ik dacht al dat daar clear was omdat je daar piekte. Oh mijn god. Fucking team, help me then. Call, fuck, give call out. Okay, calm down. Get callouts. No one's like. Nice flash, man. Nice flash. There goes a Bejan. One low, T. Bad this is the first time I'm playing this map on competitive, yo. <laughs> Sorry, he tried to find an excuse, short. I'm Oh my god, purple. Do you even have highs? Well, you, you, you should really buy glasses, bro. Whoa, you're eight purple! Connect Jesus! Yeah, I connect two guys. Look, connect two guys. Because I can't concentrate on one. Hi, George. And you killed nobody. Oh, you killed just one guy. It's an ice orange. Fork Kate. kan schieten? Ja, als je kan. Hij die Hij zit, jij zit half op die trap. Ik heb hem goed genuit. Hallo team. En course apps. Ja, ga je voor me staan. Hey, I got shot by teammate. Kijk. That's what I'm talking about. One een apps. Oh, rennen. Ga toe gaan. Oh nee, kom. 7 HP, tot mid. Nou, rennen. Wat nakt je mijn positie? Oh, ze rennen. banana. What the fuck? There's one B because they killed each other. One pushing banana. One is um tunnel. genaaid. Ik weet het niet hoor. Ah, fuck, mijn kogels waren op. Hij is 114 HP. Ja, rip. Tuurlijk! Baby. Nou, heb twee headshots. Ace clear. Let's be again. Let's be guys. Go oh, B, B, B. Ja, Ook echt niemand zegt wat, hè? Niemand. Gewoon... Oh, iedereen wordt gekild op B. Zal wel aan zijn. Eentje is low. Niks in de smoke. Ze zijn hier. Nee. <laughs> ja! Ik heb hem iemand gekillt met een shotgun. Zo. Hele team in één dood. Allah Akbar. Fuck Saka. Ah! Want dat AK man. Give me AK. Oh, Kobe zag je die vieze kills, joh. He has 4 HP. Purple 4 HP. Kijk waar ik spring ben. No? Left, left. Links, links, links. We gooien hem namelijk op een plek waar niemand bij kan. You karma bitch met kut ouwe. Hello. Where at? Hey I guess. B, B, B, B. One, minus 27 at the B, no, or, yeah, tunnel. Oh, fuck up. Watch out, one, uh, fucking...